ආයිබෝවන් සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවසහය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි මෙලෙසින් ආරම්භ වන්නේ. මම රසික සඳරුවන් ඉදිරිමාන්න. ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල වෙතයි අවධානය. නිමියඳුම් ඉල්ලුම සියට හතලිහකින් පහලට විකිනෙන්නේ සියට පණහකටත් වඩා අඩුවෙන්. ඇඟලුම් කර්මාන්තය විනාශයි. අප්‍රේල්වලින් පසු ඇඟලුම් ප්‍රශ්න දසගුණයකින් ඉහලට. ටානියා කියයි. තව මාස දෙක තුනකින් අපි මූුණ පාන්න වෙන ප්‍රශ්න මීට වැඩේ දහගුණයකින් උග්‍ර වෙනවා. ඇඟලුම් ශේෂත්‍රයේ විසි දහසක රැකයා අහිමි. සමස්ත ලංකා රැකයා විරහිත වුවන්ගේ සංගමය කියයි. රැකිය අවස්ථාව විසි දාහක් විතර මෙ නැතිලාති මේ රටේ රැකයා විරහිත ගොඩටතාව විසිදා එකතුවෙන. පදික වෙළඳාම පදික වේදිකාවටම වැටෙයි. රටේ ජනතාවට දුන්න අඩු කිරීම් ප්‍රමාණවත් නැහැ. තවත් දෙන්න පුළුවන්. මහාචාර්ය වසන්ත අතුකෝරල කියයි. නව යෝජිත ත්‍රස්ත පනතින් මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරන්න බලධාරීන්ට බලය දෙනවා. Human Rights Watch කියයි. දූෂණ විරෝධී පනතගේ නහදන දූෂිතයින් ගැන අනුර කියන කතාව. රනිල් මහින්ද හොරා කියලා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂය මහින්ද තියාගෙන ඒ ආණ්ඩු පක්ෂෙන් දූෂණ විරෝධී පනතක් කියනවා. පාසල් දරුවන්ගේ විෂය නිර්දේශ වෙනස් කළ යුතුයි. සජිත් කියයි. මේ රටේ පාසල් පද්ධතියේ විෂය නිර්දේශය වෙනස් කරන්නට ඕන. සුළං රටාව වෙනස් වෙයි. අදත් වැසි. ශාරුක් ඛාන් බලවතුන් අතර බලවත්ම වෙයි. උගණ්ඩාවේ සෙවිලි තහඩු සොරකම් කළ ඇමතිනියට වැඩවරදී. දේශය පුවත් වෙතටයි මුලින්ම අවධානය. ආණ්ඩුවේ බොහෝ දේශපාලඥයින් දැන් කියන්නේ රටේ ආර්ථිකය යහපත් බවයි. ඉන්ධන මිල අඩුයි, භාණ්ඩ මිල අඩුයි කියලයි. නමුත් ආර්ථික විද්‍යා විශේෂඥ දැනුම ඇත්තන්ගේ සමහරු දරන්නේ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් මතයක්. අපේ රටේ ආර්ථිකය දැන් කුමන දිශාවකටද තියෙන්නේ කියලා මේ අප කළ සොයාබැලීමක්. මේ වෙද්දී උද්ධමනය අඩුවී රටේ ආර්ථිකය හොඳවෙමින් පවතින බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් පවසනවා. අද වෙනකොට පහුගිය වර්ෂයට වඩා උද්ධමනය අතෙන් අපි 150ක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ලෝකයේ උද්ධමන අතින් ඉහළම රටවල් අතර අපි තුන්වෙනි ස්ථානයේ ඉඳලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් පල්ලයට බහැලා අද ඒ ලයිස්ට්ුවෙන් එළියට ගිහිලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ රටේ විය යුත්තේ. ඒක තමයි අපේ රට ඉදිරියට හරි සැලැස්මක් ඇතුව ක්‍රියාත්මක වුණොත් අපේ රට ආර්ථික වශයෙන් ඉදිරියට යනවා පමණක් නෙමෙයි ඔබ තමුන් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙනවා ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ඇත්තටම අපේ රටට දැනට ලැබී ඇත්තේ ඇමරිකානු ඩොල මිලියන තුන්සිය තිහක වාරිකයක් පමණයි. අපේ සමස්ත විදෙස් ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හතලිස් තුනක් පමණ වෙනවා. දේශීය ණයත් ඇමරිකානු ඩොල බිලියන හතලිහකට ආසන්නයි. මේ වෙද්දී රටේ දේශීය සම්පත් බොහොමයක් විකුණා දමන්න පිඹුරුපත් සකස් වෙමින් තිබෙනවා. ඇත්තටම රට ගොඩද මේ ණයවලින් රට ගොඩ ගන්න පුළුවන්ද? මේ ඒ පිළිබඳව අප කළ විමසුමකට පිළිතුරු දුන් පෙරදෙනිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යා හා සංඛ්‍යාන අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්ය වසන්ත අතකෝරල අද වන විට රටේ ආර්ථිකය කුමන දිශානතියක් කරා ගමන් කරනවද දැන් බොහොමයක් අය හිතනවා මේ මොහොත වෙනකොට ආර්ථික විචල්යන් බොහෝ දුරට පාලනය වෙලා රටේ ආර්ථිකය සුබවාදීව ඉදිරියට ගමන් කරනවා කියලා. එහෙත් ආර්ථිකයේ ගමන් මඟ පිළිබඳව ශ්ලේෂණාත්මකව සලකා බලනකොට අපිට ඇත්තටම මේ ගමන් කරන දිශානතිය පිළිබඳව කිසිදු ආකාරයකට සෑහීමකට පත්වීමට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තාම නිල දරිද්‍රතා මායිම ඇත්තටම රුපියල් 13000 වඩා වැඩි මට්ටමක මේ වසරේ ආරම්භය වෙනකොටත් පැවතියේ. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ රට තුල හතර දිනකින් යුක්ත පවුලකට රුපියල් 55000ක් වගේ ඕනේ මාසික මාසයකට ජීවත් වෙන්න. මෙවර විට මහබැංකුව පවසන්නේ රටේ උද්ධමනය සියයට පණහයි දශම තුනක් බවයි. මෙහි යථාර්ථය කුමක්ද. උද්ධමනය තාමත් වේගයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා මේ ඉහළ යන වේගය දැන් යම් ආකාරයකට පාලනය වීමක් අපි දැක ගන්නට පුළුවන්. ඒ උද්ධමනයේ පාලනය ඇත්තටම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ ආර්ථිකය සංකෝචනය කරලා. ඉතින් අපි දන්න දේශීය ආර්ථිකයේ ගිය අවුරුදු 107.8කින් හැකිලුණා. මේ වසරේදී 103කින් පමණ හැකිලයි කියලා මේ වෙනකොට පුරෝකථනය කරලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ හැකිලීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි ඇත්තටම උද්ධමනය කියන එක යම් ආකාරයකට ආකාරයකට පාලනය වෙලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රුපියලයට කුමක් වෙමින් තිබෙනවද? මාර්තු මාසයෙන් පසුව රුපියලේ වගේ යම් ආකාරයකට ශක්තිමත් වීමක් දක්නට ලැබුණා. මේ වසරේ මාර්තු ආරම්භය වෙනකොට ඩොලර් එකක ගැනුම් මිල රුපියල් 260ක් විදිහට පැවතුණත් මේ වෙනකොට රුපියල් 313 දක්වා පහළ යාමක් පෙන්눔 කරනවා රුපියලයේ 100ට 10කටත් වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකින් අති ප්‍රමාණය වීමක් මේ කාලය තුළ සිදුවලා තියෙනවා ඇත්තටම රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ ආකාරයේ රුපියලයේ අවප්‍රමාණය අති ප්‍රමාණය වීමකට වඩා රුපියලයේ යම් ස්ථාවර මට්ටමක පවත්වාගෙන යමින් රටේ ආර්ථිකය ප්‍රසාරණය කරලා ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම ඉන්ධන මිල රාජ්‍ය පහත දැම්මා. බාණ්ඩ හා ඉන්ධන මිල තවදුරටත් අඩු කරන්න පුළුවන්ද? ඇත්තටම මේ අවුරුද්දේ ආරම්භයේ සිටම ගත්තට පස්සේ ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන ගෑස් ඇතුළු බොහොමයක් දේවල් වල මිල ගණන් විශාල වශයෙන් පහළ යාමක් දක්නට ලැබුණා. අපිට ඇත්තටම මේ සහනය මේ රටේ ජනතාවට මේ සහනය ලැබෙන්නට ඕනේ දැන් නෙවෙයි. මේ වසරේ ආරම්භයේ සිටම මේ සහනය ලැබෙන්නට ඕනේ. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. ඇත්තටම රුපියල ශක්තිමත් වීමෙන් ලැබිය යුතු වාසිත් ලෝක වෙළඳපොලේ මේ මිල ගණන් පහළ යාම මගින් අඩු ප්‍රමාණයකින් para mim ජනතාවට සත්‍ය වශයෙන් වාසිය ලැබිලා තියෙන්නේ ලංකාව තුළ. එහෙමනම් ඇත්තටම මේට වඩා ඉන්ධන මිල පහළ දාන්නට පුළුවන්, ගෑස් මිල පහළ දාන්නට පුළුවන්. නමුත් ඒ සත්‍ය වාසියම ජනතාවට ලැබිලා නැහැ. මේ අතර රුපියල් මිලියන 1,20,000ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසියක් ලබන 11 වෙනිදා පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කර තිබෙනවා. දින 90කින් කල්පිරෙන රුපියල් මිලියන 60,000ක බිල්පත්, දින 182කින් කල්පිරෙන රුපියල් මිලියන 20,000ක බිල්පත් සහ දින 360 හැට හතරකින් කල් පිරෙන රුපියල් මිලියන හතලිස් දහසක බිල්පත් එහිදී වෙන්දේසි කෙරෙන බවයි මහබැංකුව පවසන්නේ. මේ අලුත් අවුරුදු සමයේ පදික වේදිකාවේ වෙළඳාමට අවසරදීමට රජය පියවරගෙන තිබෙනවා. අවසර තිබුණත් පදික වේදිකාවට අද වෙළඳාමක් තිබෙනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව අද සොයා බැලීමක් කළා. මේ වාර්තාව ගෙන එන්නේ අප මාණ්ඩලික වාර්තාකාරණී අනුරාධහා රණසින්හයි. කාලයකට ඉවත් කරන කාලයකට වෙළඳාමට ඉඩ දෙන පිටකොටුව පදික වේදිකාවයි මේ. සුපිරි වෙළඳ සැල්වලට යන්නට වාසනාව නැති අපේ රටේ බොහෝ ජනතාව උත්සව සමයේ Tamanට කුමක් හෝ ඇඳුම් කෑල්ලක් මිලදී ගන්නේ මේ පිටකොටුව පදික වේදිකාවෙන්. උත්සව සමයේ මේ පිටකොටුව පදික වේදිකාවේ වෙළඳාම කොහොමද කියලා අපි බලමු. Thank you. බොහෝ අතමිට මුදල් ඇති අය යන්නේ සුපිරි ඇඳුම් සාප්පුුවලටයි. නමුත් අපේ රටේ ජනතාවගෙන් බහුතරයක් අඩුමිල ඇති තැනට යනවා. අද මේ අලුත් අවුරුද්ධට එන අන්තිම සතියන්තයයි. බොහෝ අය කොළඹින් ගමට යන්නේ අම්ම තාත්තට සරමක් චීත්තරෙද්දක් හෝ අරගෙන. ඒ අරගන්නේ බොහෝ විට පදික වේදිකාවෙන්. ඕන කතාට බවසියයි. ತಾಯಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಾಯಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿ ರುಪಿಯ ಸಮಸಿಯಟ ಬಲಂತ ಕೊಪ್ಪೆ ದುಪ್ಪ ಜಡತಾವ ತೋರಣ ಆಕಾರ ಬಲಾಗ ನಮಸಿಯ ಕಾಣಿ බිස්නස් අඩුයි. ඉතර වගේ සෙනඟ පොඩක් ආවා තමයි ඒ උනට මිනිස්සු බඩු ගන්න. අපි උදේ ඉඳලා කෑ ගන්නවා තමයි. ඉතින් කෑලි 50 100ක් විකුණන්න බොහොම අමාරුයි. ඒත් කෑලි 25 30යි යන්නේ. ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්ද චුට්ටක් අඩුයි. මේගොල්ලන්ගේ වාතාවරණය අනුව මිනිස්සුන්ට ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. අවුරුද්දක් අරුජයට ගන්න අමාරුයි. ගාන නම් වැඩි තමයි ඉතින්. ඒ අඩු වෙලා නැහැ. සෙනඟ ඉන්නවට වෙන අවුරුද්ද වලට වැඩියි. පිට තැන්වල වැඩ පිටකොට අඩුයි. හැබැයි එච්චරම ලාභ නැහැ. සාධාරණ මුදලකට ගන්න පුළුවන්. 140ක් විතර වගේ අපිට මෙතන ලාභයට ගන්න පුළුවන්. බඩු තියලා සල්ලි නැහැ. මේ පේන්නේ නැද මේ 300ට දීලත් යන්නේ නැහැ. මේ පිටකොටුව World Market වෙළඳපොළ. මේ ආරම්භ වී දැනට වසර 40ක්. මෙහි කඩ 380ක පමණ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. අපි බලමු අලුත් අවුරුද්දේ ඔවුන්ගේ වෙළඳාමට කුමක්ද සිදු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මේ කොළඹ නිව් වර්ල්ඩ් මාකට් එකයි. එහි වෙළඳාමත් අද බිඳ වැටිලා. අපි කියන ගානට නෙමෙයි ගාන කට්ටිය ගන්න. ඒගොල්ල ගානක් ඉල්ලනවා. අපිට දෙන්න පුළුවන් උපරිම ගානට අඩු කරලා දෙනවා. දැන් එයා 1500යි කිව්වොත් අපි 1200ට 1000කට වගේ ඉල්ලුවොත් කොහොම හරි යට ඒක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ප්‍රයිස් එක අඩුයි. එළියෙන් ගත්තොත් ෂොප් වලට ගියාට වැඩිය මේ ගොඩක් අඩුවට ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් මිලයි පොඩ්ඩක් ඒත් අපි වෙලදාම අපේ කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ගන්නවා. එම ගැටලුවක් නෑ අපිට. අනේ අඩු කරලා ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි අපි මේක මෙතන තියලා තියෙන්නේ. ඔක්කොම හැම කඩේකම බැලුවත් ගණන් අඩුයි. ඒකයි ඉතින් ගොඩක් සෙනග ඉන්නේ. මේකට මේනවා කට්ටිය හොයාගෙන. හිතේ ගන්න අතේ ගන්න ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් අඩු කරලා දෙන්න. අපේ වර්ල්ඩ් මාකට් එකට ඇවිල්ලා බලන්න කොහොමද කියලා මගේ නැත්තම් තව කෙනෙකුගේ නැත්තම් ඊළඟ කෙනාගේ මේකේ අම්මයි තාත්තයි විතර නැති ඕනම දෙයක් ගන්න තියෙනවා. නිදාසය ඇවිල්ලා ඇඳුමක් බලලා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. තමන් මුහුණ දෙන අර්බුදය අප්‍රේල් මාසයෙන් පසුව දස ගුණයකින් ඉහළයා හැකි බව ලාංකීය එක්සත් ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සංසදයේ සභාපති ටානි අබේසුන්දර පවසනවා. නිමියදුම් සඳහා ඇති ඉල්ලුම සියයට හතලියකින් පහළ ගොස් ඇති බවයි ඇය පවසන්නේ. එමෙන්ම ඉදිරියේදී සිය ආයතන දෙකක් වසා දැමීමට තීරණය කළ බවද ටානි අබේසුන්දර වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළා. ඇය මේ බව පැවසුවේ අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී. ඇත්තම කියනවා නිමි ඇඳුම් සඳහා තියෙන ඉල්ලුම 100ට 40කින් අඩු අඩුවීමක් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපේ මං දෙසැම්බර් මාසයේදී අපි නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩ අපිට අල්වි කරගන්න බැරි වුණා. නිකන් හිතන්න අපේ අතේ කොච්චර ලොකු ස්ටොක් එකක් තියෙනවද? විකිනන භාණ්ඩය 150කින් අඩු වෙලා. මේ භාණ්ඩ අපිව සතු දැන් අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ අපි ඉතුරු වෙනවා. ඒතකොට මේ ඉතුරු වෙච්ච භාණ්ඩ වලට අපි මොකද කරන්නේ? මේවට වියදම් කරපු සල්ලි නිෂ්පාදන කරුවෝ හැටියට ඩොලර් එක 390 තියෙද්දි අපි භාණ්ඩ මිලදී අරගෙන තියෙනවා. හරි? දැන් මේවා අරගත්ත රෝ මටීරියල්ස් අපි නිෂ්පාදනය කරාම අපේ භාණ්ඩයක මිල ඉම්පෝට් කරන භාණ්ඩයකට වැඩිය 130කින් 20කින් වැඩි. ඒතකොට කොච්චර අසාධාරණයක්ද වෙන්නේ මේකත් මාෆියාවක් කරලා. දැන් එක පාටම භාණ්ඩ ඉම්පෝට් කරන්න දීපු ගමන්ම එතකොට ඉම්පෝට් කරන කරුවෝ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්න සේවක පිරිස හරි අතලොස්සයි. උපරිමම සේවකයෝ 10 12 එක්ක වැඩ කරන්නේ. අපි එහෙම නෙවෙයි කර්මාන්ත කරුවෝ හැටියට 100 200 300 500 600 සේවකයෝ ඉන්නවා අපිට. ඒතර මේ මිනිස්සුන්ට මොකද වෙන්නේ? මොකද අපේ බාණ්ඩ ටික 160කට ප්‍රමාණයක් අපි සතුව දැන් ඉතුරු වෙනවා අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ. තව මාස දෙක තුනකින් අපි මූණ පාන්න වෙන ප්‍රශ්නේ මීට වැඩිය 10 ගුණයකින් උග්‍ර වෙනවා. මම ආයතන දෙකක් අප්‍රේල් මාසයෙන් පස්සේ අපිට වහන්න වෙනවා. මේ මුළු අප්‍රේල් මාසයෙන් මම මම නිවාඩු දුන්නා. මම නිවාඩු දුන්නා මොකද පටන් අරගෙන නිෂ්පාදනය කරලා කාටද අපි විකුණන්නේ. මේ වෙනකොට මේ රටේ ඩොලර් ගෙනාපු තමන්ගේ දාඩිය ශ්‍රමය කදුළු කාලය තාරුණ්‍ය කැප කරපු ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය රැකියාව වෙනකොට අතිවිශාල බහුතර ප්‍රමාණයක් නැති වෙගෙන යනවා මේ වෙනකොට මේ රටේ ප්‍රධාන පෙළේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය වැසීගෙන යනවා මහා පරිමාණයේ තියෙන ආයතන ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍ර දාලා මේනකොට වැසීමේ තර්ජනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා ඒ අතරේ කිරිඳිවැල ඇහැලියගොඩ මහරගම රත්නපුර කහවත්ත සහ රත්නපුර අටල්ල කියන ගම්මාන වල තියෙන කර්මාන්තශාලා මේනට වැහිලා ගිහිලා තියෙනවා රැකියා අවස්ථා 20000ක් විතර මේනට නැති වෙලා තියෙනවා මේ රටේ රැකියාව විරහිත ගොඩට තව 20000 එකතු වෙනවා. මේ වර්ෂ තුල ඇතුළත මේ ප්‍රශ්න විසඳිය යුතුයි. නමුත් සදා කාලෙක අපිට ගාමන්ස් කියන ඒරියා එක නැති වෙන්න යනවා. නව බදු ප්‍රතිපත්තිය යටතේ වෛද්‍යවරයෙකුට මාස 12ක වැටුපෙන් මාස 2ක වැටුප් බදු ලෙස ගෙවීමට සිදු ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ පවසනවා. බරපතල ලෙස බාණ්ඩ හා සේවා මිල ඉහළ ගොස් ඇති අවස්ථාවක මාස දෙකක වැටුප් අහිමිවීම වෛද්‍යවරුන්ට දරාගත නොහැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුනතුළු වෛද්‍ය වෘත්තකෙන් හයිසයකට වැඩි පිරිසක් මේ වසර තුළ පමණක් රට හැරගොස් ඇති බව වාර්තා වනවා. නව බදු ප්‍රතිපත්තිය හඳුනාදීමත් සමගයි මෙලෙස බොහෝ පිරිසක් රට හැරයාම ආරම්භ කළේ. නව බදු සංශෝධනය පිළිබඳව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය චමිල් විජේසිංහ මෙලෙස අදහස් පළ කළා. මේ ආණ්ඩුව අතිශය අත්නෝමතික විදිහට ක්‍රියාත්මක කරමින් තියෙන පවතින බදු ක්‍රමවේදය හරහා මේ රටේ ජනතාවට මේ රටේ වෘත්තීය වේදීමේ සේවා නියෝජිත විශාල පීඩාවක් නැති වෙලා තියෙනවා කියන කාරණේ අපි දැන් සැලකුණු කාලයක් තිස්සේ රටට මෙන්ම ආණ්ඩුවට කරුණු සහිතව ප්‍රකාශ කරමින් තිබෙන කාරණයක්. මේ බදු සංශෝධන අසාධාරණයි කියලා අපි කියන හේතු කාරණා කීපයක් කොට මේ හේතු කාරණා නිවැරදි කියන කාරණේ ජනාධිපතිතුමා වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් මහ බැංකු නිලධාරීන් එක්වරක් නෙමෙයි කීප වතාවක්ම පිළිගත්තු කාරණයක්. වෙන විට ගෙවීමේ පත්තත් එක්ක මේ රටේ වෛද්‍යවරුන් වෘත්තීය වේදීන් විශාල පීඩනයකට ලක් වෙලා තියෙනවා. විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ගත්තම ජ්‍යෙෂ්ඨ වෛද්‍යවරයෙක් ගත්තම ඔවුන්ගේ අවුරුද්දේ මාස 12ක වැටුපෙන් මාස 2ක් 3ක් අතර කාලයේ සම්පූර්ණ වැටුප නැවතත් බදු විදිහට ඔහුගෙන් අය වෙනවා. ඒකට ඔහුට සමහරලාට වැටුප් ලැබෙන්නේ මාස 9කට හෝ 10කට විතරයි මාස 12ම ඔහු තමන්ගේ රාජකාරිය කරන්නේ. මේ බදු සංශෝධන කරා අසාධාරණ සදාචාරවත් නොවන වැටුප් කප්පාදුවක් නැතිවෙන්නේ. එයා තමයි මේ රටේ වෛද්‍යවරු පීඩාවට ලක් වෙන විතරයි වෙන්නේ. ඒ තුළ අවසානයේ දැඩි කලකිරීමක් පමණයි මේ රටේ වෛද්‍යවරුන් තුළ මේ ආණ්ඩුව සහ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ. ඖෂධ හිඟයක් ඇති බව හෙළි කිරීම වැළැක්වීම සඳහා රජය විවිධ චක්‍රලේඛ නිකුත් කරන බව සමස්ත ලංකා හෙඩ සංගමය චෝදනා කරනවා. මේ වන විටත් රෝහල්වල බොහෝ ඖෂධ හිඟ බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ තවත් මාස දෙකක් තුළ ඖෂධ හිඟය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරන බවයි. මෙවැනි විට රටපුරා රෝහල් රැසක බරපතල ඖෂධ හිඟයක් පවතිනවා. අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ රැසක් නොමැති නිසා දැනටමත් රෝගී ජනතාව පීඩාවට පත්ව ඇති බවයි සෞඛ්‍යංශ පෙන්වා දෙන්නේ. ලොසාටන් මාස 4ක් 5ක් තිස්සේ නැහැ. අදත් නැහැ. අධික රුධිර පීනට ලබා දෙන ප්‍රමුඛතම ඖෂධය නැහැ. ඉන්සියුලින් ටික නැහැ. ඩයබටික් වලට එහෙම නැත්නම් දියවැඩියාවට ලබා දෙන ප්‍රමුඛතම ඖෂධය තියෝෆිලින් නැහැ. අඩුයි ප්‍රමාණවත් තරන්නේ නැහැ. මේ ඖෂධ හිඟය නිසා රෝගීන් මරබියටපත් වෙනවා. හැබැයි අපිට කියන එක කියන්න එපා. ඒක දන්නන්න එපා. ඒක ඒකට විරුද්ධ වෙන්න එපා. උඹලම හිටපල්ලා කියලා තමයි මේ චක්‍රලේ ගහලා තියෙන්නේ. ඖෂධ හිඟේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ මාස දෙකක් තුල ඖෂධ හිඟේට පිළියම් ලබා දෙන බවයි. මේ අභූත චෝදනාවක් නගන්නට සංවිධානාත්මක ලෙස කටයුතු කරන අයට මගේ කනගාටුව විතරයි ප්‍රකාශ කරන්න තියෙන්නේ. මේ මොහොත වෙනකොට ඉතාමත් හොඳ තැනකට පැමිණලා තිනවා. ගව මාසය දෙක ඇතුළත මේ රටේ බෙහෙත්වල හිඟේ සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කරනවාම ඒ වගේම යම්කිසි සාධාරණ මිලව ගණන්වලට බෙහෙත් තලව කිරීමේ වැඩ පිළිවෙලට අවතීරණ වෙන්නට ඕනේ. යම් යම් දේවල් කරන්නට කාලය වැදගත්ව. යෝජිත නව ත්‍රස්ත පනත ඉවත් කර ගත යුතු බව Human Rights Watch අවධාරණය කර තිබෙනවා. පවතින පනතට පවා දැඩි විරෝධයක් එල්ල වී ඇති පසුබිමක හඳුන්වා දීමට යෝජිත නව පනත ඊට කිසිසේත්ම විසඳුමක් වන්නේ නැති බවයි උන් පෙන්වා දෙන්නේ. මේ අතර අදත් පාර්ශව රැසක් මෙම පනත සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මගින් මූලික මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීමට බලධාරීන්ට බලය ලබා දෙන බව Human Rights Watch පවසනවා. පවතින ත්‍රස්ත මර්ධන නීති යටතේ සිදුවන අකටයුතුකම් පිළිබඳ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර විවේචනවලින් පසුව වැඩි දියුණු කළ නීතියක් සම්මත කිරීමට රජය පොරොන්දු වුණත් එය නිසි පරිදි සිදු කර නැති බවයි Human Rights Watch වෙබ් අඩවිය පෙන්වා දෙන්නේ. නව පනත් කෙටුම්පත මගින් ගැටලු විසඳීම වෙනුවට සිදු කර ඇත්තේ ත්‍රස්තවාදී නිර්වචනය පුළුල් කරමින් රැස්වීමේ සහ කතා කිරීමේ නිදහසට ඇති අයිතිය සීමා කිරීම බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතින් සාමකාමී විවේචකින් නිහඬ කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජයට අවසර ලබා දෙන බවද Human Rights Watch දකුණු ආසියානු අධ්‍යක්ෂ මීනාක්ෂි ගංගුලි සඳහන් කළා. මේ සඳහා සහාය ලබා දෙන්නේ නැති බවට ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කළ යුතු බවද ඔවුන් අවධාරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර යෝජිත නව ත්‍රස්ත පනත සම්බන්ධයෙන් අදත් අප ජනතාවගෙන් මත විමසීමක් සිදු කළා. මේ ජනතාව ඒ ගැන පළ කළ අදහස්. මාත දැනෙන විදිහට නම් ඒ මේ පනතින් අපි මහජනතාවගේ මේ කටවල් වහලා අපි නිහඬ කරන්න තමයි ඒක ගේන්නේ. හල්තාලකට කට්ටිය මේගොල්ලෝ විනාශ කරලා අත්අඩංගුවට ගහලා කටවල් වහන යන්නේ එක තමයි. කිසිම තේරුමක් දන්නේ නැහැ තේරුම් කරලා දෙන්නේ නැහැ නායකයෝ මොනව කරනවද දන්නේ නැහැ සම්පූර්ණ මිනිස්සුන්ගේ තියෙන අදහස් අනිප්පතර පෙරලලා ජීවිත හානියට තමයි ඉදිරියේ මේ පනතක් ගෙනලා තියෙන්නේ මිනිස්සු මරණ පනතක් ගෙනලා තියෙන්නේ යෝජිත නව ත්‍රස්ත පනත ගැන විවිධ පාර්ශ්ව මෙලෙස අදහස් පළ කළා මේ පනත හැටියට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් කියලා අර්ථ දක්වලා ඕනෑම කෙනෙක් අත්තරංගොඩ ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට රැඳවුම් නියෝග ගහලා රඳවා ගන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට නඩු පවරන්න පුළුවන්. සම මේ ගේන්නේ ත්‍රස්තවාදය වළක්වන්න නෙවෙයි සැබවින්ම මේ ගේන්නේ ආණ්ඩුවට රෙහිව බුරබුරා නැගෙන පොදු ජන විරෝධය, වෘත්තීය සමිති විරෝධය, සමාජ ක්‍රියාකාරකයන්ගේ විරෝධය, මාධ්‍යවේදීන්ගේ විරෝධය මර්ධනය කිරීම සඳහා වෙච්ච උත්සාහයත් තමයි මේ දියත් කරමින් යන්නේ. රනිල්ල රාජපක්ෂලා ත්‍රස්තවාදී වැඩ කරන එක දැන් නවත්තන්නේ නැත්නම් මේ රටේ ජනතාවත් ජාත්‍යන්තර මේ මැදිහත් වීම සහ ජාත්‍යන්තර සම්මුතිනට පටහැනිව වැඩ කරන මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාමාර්ගවලට එරෙහිවත් මුළු රටම එක පෙළට පෙළ ගස්සන්න අපි මැදිහත් වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්නට යන පනත් අතර ඉතාම භයානක පනතක් තමයි ප්‍රතිශස්ත පනත. විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මේ රටේ විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ වෘත්ති සමිති සහ විශේෂයෙන්ම නීතිඥ ප්‍රජාව දක්වපු විරෝධය නිසාද අධිකාර අමාත්‍යවරයාට ප්‍රතිශස්ත පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම අකමැත්තෙන් වුවත් කල් දාන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නීතිඥවරුන්ගේ සංසදය පිහිටුවීම අද කොළඹදී සිදු කෙරුණා. තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණයට අදාළව නීතිය මෙරට තුල ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙහි අරමුණයි. තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණ නීතිඥවරුන්ගේ සංසදය පිහිටුවීම අද කොළඹදී සිදු කෙරුණා. තොරතුරු සහ සංනිවේදන තාක්ෂණයට අදාළ නීතිය මෙරට ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙම සංසදය ස්ථාපිත කිරීමේ අරමුණයි. මිට සමගාමීව ප්‍රථම විධායක කමිටුවට සමාජිකයින්ද තෝරාපත් කර ගෙනුණා. සභාපතිවරයා ලෙස පත් වූයේ ජේෂ්ඨ නීතිඥ ආචාර්ය සුනිල් අබේරත්නයි. නීතිපති සංජය රාජරත්නම් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. Main focus uh, is to dissemination of knowledge by way of workshops, seminars, and uh, various forums so that um, lawyers, academics, judges, uh, members of the judiciary and also law students uh, can gain maximum knowledge out of තුරුතුරු තාක්ෂණයට අදාළ නීතිය පිළිබඳව ප්‍රවීණයින්ගෙන් සැදුම්ලත් සංසදයක් අද දිනේදී පිහිටවලා තිබෙන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රයේ නව ප්‍රවණතා ඇති කරන්න ඒ වගේම තව මාර්ග විවෘත කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න හොඳ අවස්ථාවක් මේ සංසතිය තුලින් උදාවෙනවා. අපි ලෝකේ දිහා අරගෙන බලපුවාම ලෝකේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඒ වගේම sannivedanaya අපිට වඩා ගොඩක් ඉහළ මට්ටමකින් තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම තොරතුරු තාක්ෂණය sannivedanayට අදාළ නීති තත්ත්වයන් වර්ධනය කරන්න ඒ වගේම ඒ සඳහා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඒ ගැන හදාාරණ අයට හොඳ අවස්ථාවක් මේ සංසදය පිහිටවීම තුළින් ලැබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවත් වෙනත් දියුණුවන රටවල් තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය සාර්ථක ලෙස පාවිච්චි කරන භාවිතා කරලා එයාගේ එදිනෙදා කටයුතු සාර්ථක කරගැනීම ගැනීමට උපයෝග කරගන්න ආකාරයටම මෙරට ජනතාවටත් එම තත්ත්වය ලබා දීමයි. පාසල්වල විෂය නිර්දේශ වෙනස් කළ යුතු බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස පවසනවා. ඩිජිටල් තාක්ෂණයෙන් දරුවන් සන්නද්ධ කළ යුතු බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. තිස්ස මහාරාම යටාල තිස්ස ප්‍රාථමික විද්‍යාලයට සුහුර පන්තිකාමර උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම අද සිදු කෙරුණා. ඒ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක සක්වල වැඩසටහනට සමගාමීවයි. ලබන වසරේ ජූනි මාසයේ 23 වෙනිදා වෙනකොට මගේ පියාණන්ගේ සියවෙනි ජන්මෝත්සවය අපි සමරනවා. ඒ සියවැනි ජන්මෝත්සවයේ සමරන්නේ තවත් සක්වල වැඩසටහන් සියයක් සඳහා පාසල් සියයකට ආදහර උපකාර පරිත්‍යාග කරලයි කියන එක මං මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමති. හැම දරුවෙකුටම ඉංග්‍රීසි භාෂා කේන්ද්‍රීය අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට ඕන. ඒක ලබා දෙන්න අපි කටයුතු කරනවා. හැම දරුවෙකුටම තොරතුරු තාක්ෂණය, ඩිජිටල් තාක්ෂණය, පරිගණක තාක්ෂණය කේන්ද්‍ර කරගත් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නට ඕන. මේ රටේ පාසල් පද්ධතියේ විෂය නිර්දේශය වෙනස් කරන්නට ඕන. අනාගතයේදී අපි බිහි කරන රට තුල නව තාක්ෂණය තුලින් අපි නව ලොවක් නිර්මාණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. නව ශ්‍රී ලංකාව බිහි කරන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගමනට අපේ ආදරණීය දෙමව්පියන්ටත් දූදරුවන්ටත් අත්වැල් බැඳගෙන මේ රටේ නව අධ්‍යාපන විප්ලවයට ඔබ සියලුම දෙනා සූදානම් වන්නේ කියලා ප්‍රකාශ කරමින් ආසියාවේ බලවත්ම දූෂණ විරෝධී පනත ගෙන එන්නේ මහබැංකු මුදල් මංකොල්ලයට චෝදනා ලබා සිටින ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක පවසනවා. ඔහු මේ බව පැවසුවේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සංවිධානය කළ සම්මන්ත්‍රණයකදී. මහා බැංකුවේ මහා මුදල් හොරා කියලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහා බැංකු හොරා කියලා දැන් ඉන්න අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුවේ. දිනේෂ් ගුණවර්ධන කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ බැංකු හොරා කියලා. දැන් මහා බැංකුවේ මහා මුදල් මංකොල්ලේ අපේ රටේ මූල්‍ය වෙනතපල විශාල විකෘතියක් නිර්මාණය කරා. මේ මුදල් තමයි අගෝස්තු මාසේ පැවතිච්චි මහා ඡන්දයට වියදම් කරේ මහා බැංකුව බැදුම් කරෙන් තමයි පක්ෂ කැන්වස් එකකට සල්ලි හොයාගත්තේ. ඒ අය අද කියනවා මොකද්ද? දූෂණ විරෝධී පනතක් ගේනවා. මේම රනිල් වික්‍රමසිංහ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ මහින්ද හොරා කිව්වේ. අපිද? රනිල් මහින්ද හොරා කියලා ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂය මහින්ද තියාගෙන ඒ ආණ්ඩු පක්ෂෙන් දූෂණ විරෝධී පනතක් ගේන මොනවද මේ අපේ රටේ වංචා දූෂණ මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඔව් තව නීති ඕනනම් නීති හදමු හැබැයි තියෙන නීති දැනට ඕනෑවටත් වඩා ප්‍රමාණවත් ඒ නිසා මේ වංචා දූෂණ නැති කිරීම සඳහා ආසියාවේ බලවත්ම දූෂණ විරෝධී පනත ගේනවා කියලා කියන්නේ මහා බැංකුව මුදල් මංකොල්ල කෑවයි කියලා චෝදනා ලබපු ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒව ගැන අපි කතා කිරීමෙන් පළක් ආනයනික බිත්තර ලක්ෂ 20ක් බේකර් හිමියන්ට ලබා දීමට සුදුසු බවට අවශ්‍ය නිර්දේශ ලැබී තිබෙනවා. මේ සඳහා වන අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ සත්ව නිෂ්පාදන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවයි. ආනයනය කළ තවත් බිත්තර තොගයක සාම්පල පරීක්ෂාව අද ආරම්භ කෙරුණා. ආනයිනික බිත්තර ලක්ෂ විස්සක් බේකරි හිමියන්ට නිකුත් කිරීම සඳහා සත්ව නිෂ්පාතන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය ලබා දී තිබෙනවා. බිත්තර තුළ විෂද්‍රව්‍ය හෝ රෝගකාරක අඩංගු නැති බව පරීක්ෂණවලදී තහවුරු වූ බවයි සත්ව නිෂ්පාතන හා සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය හේමාලි කොතලාවල පැවසුවේ. මීට දින දෙකකට පෙර ඉන්දිය බිත්තර රැගත් නෞකාවක් කොළඹ වරාය වෙත ළඟා වූ අතර පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කිරීමට එහි සාම්පල ලබාගෙන තිබුණේ අද පසුරුවේදී. පොළොන්නරුවේ අලුත් සහල් මංකල්ලිය ඓතිහාසික ගල්විහාර පොදබිමේදී පැවැත්වුණා. පොළොන්නරුව සොළොස් මස්ථානාධිපති පූජ්‍ය වෙඩරුවේ උපාලිනා හිමියන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙනුයි අලුත් සහල් මංකල්ලිය පැවැත්වුණේ. සන්තරායෝ සුඛී දීගායෝ භව භවන්ත මේ අතර වීමිල වැඩි කරන ලෙසට රජයට බල කරමින් ගොවින් පිරිසක් අද අගුණකොළ පැලැස්සේදී විරෝධතාවයක නිරත වුණා. කොයෙන් හරි කමක් නැහැ ඇමති කට්ටක් සූප්පු කරන්න ඕනි. ඒ ගායි මුන්ට තියෙන්නේ 20 කිලෝ එකක් රුපියල් 80 ගණන් වලට විකුණලා අද ගොවිය කොහොමද ඔළුව උස්සන්නේ? අද පස්වරුවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ කාලේ අකුණු අනතුරු සිදුවීමේ අවධානම වැඩි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේ. දෙවන ආශ්‍රිත පහළ වායුකොලයේ සුලන් රටාවේ වෙනස් වීමක් නිසා අද පස්වරුවේද වැසි ලැබෙන බව කලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යය නියුතු කලගුණ විද්‍යාඥ මලිත් ප්‍රනාන්දු ප්‍රකාශ කළා. දිවයින ආශ්‍රිතව පහළ වායුකොලයේ පවතින සුලන් රටාවේ తాවකාලික වෙනසක් හේතුවෙන් අද බස්නාහිර සබරගමුව වයඹ මධ්‍යම ඒ වගේම දකුණ සහ ඌව පළාත්වල උතුරු මැද පළාතේ ඒ වගේම වන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ සවස් කාලේදී රාත්‍රී කාලේදී තැනින් තැන වැසියෝ විදුරුම් සහිත වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව පවතිනවා. අප්‍රේල් කියන්නේ ලංකාවේ අකුණු වැඩිම වාර්තා වෙන මාසේ. එම නිසා විශේෂයෙන්ම ගිගුරුම් සහිත වැසි පවතින අවස්ථාවලදී එම අවස්ථාවල ඇතිවිය හැකි తాවකාලික තද සුළං සහ අකුණු අනතුරු අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පීවර ගන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ අතර පැවති අයහපත් කාලගුණ තත්වයේ හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ සහ අද අලියම ගුවන් ගමන් කිහිපයක්ම ප්‍රමාද වී ඇති බව වාර්තා වුණා. කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළෙන් පිටත්ව යාමට තිබූ ගුවන් ගමන් කිහිපයකුයි මෙලෙස ප්‍රමාද වී ඇත්තේ. සිව්හෙළ මහාරාවණා පදනම මගින් සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවක් ඊයේ සංවිධානය කර තිබුණා. ඒ මහනුවර හිඳගල රජමහා විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගනිමින්. සිව්හෙලේ මහා රාවණා පදනම් මගින් සමාජ සත්කාර වැඩසටහන් මාලාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. එහි පළමු අදියර ඊයේ මහනුවර හිඳගල රජමා විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් පැවැත්වුණා. දුතියං මෙම පදනම ආරම්භ කරනු ලැබුවේ හිඳගල රජමා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී ඇඹිල් මීගම පඤ්ඤාකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි මෙහි මූලාසනය හොබවනු ලැබුවේ උඩපළාත අධිකරණ සංගනායක පූජ්‍ය වරකාපනේ ශ්‍රී සෝරත ස්වාමින් වහන්සේ. මෙහිදී දහම් පාසල් නවයක දරු දෙරියන් සඳහා පාසල් පොත් ඇතුළු උපකරණ පරිත්‍යාග කරනු ලැබුවා. හිඳගල ශ්‍රී සීවලී විද්‍යාලයේ සිසු දරුවන් සඳහා සුහුරු පන්ති කාමරවලට අවශ්‍ය රූපවාහිනී යන්ත්‍රයක්ද මෙහිදී පරිත්‍යාග කර තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ තෝරාගත් අඩුවාදෑම් ලාභී පවුල් සඳහා වියලි සලාකද ලබා දීමටයි සිව්හෙලේ මහරාවණා පදනම කටයුතු කළේ. දහම් පාසල් මුල් කරගත් එක ගැන මම හුඟක් සතුටු වෙනවා. කොහේ හරි හෝ වේවා. ඒ දහම් පාසලක ඉන්නේ අපේ ළමයි, අපේ දරුවෝ. ඉතින් ඒ අය අර මේ දඬුවමින් හැදුවෙන් පස්සේ එයාගේ ජීවිතේ කවදාහරි රාජකාරියකට ගියාම දඬුවමට බයයි රාජකාරිය කරනවා ප්‍රධානියාට බයයි රාජකාරිය කරනවා එහෙම නැතු අර නියම අවංක සේවයක් එයාගෙන් මේ ලැබෙන්නේ නැහැ දඬුවමට බයයි රාජකාරිය පවා කරන්නේ ඒ නිසා ඒ කුඩා කාලේ ඉඳලා ඒ தත්ත්වය ඇති කරන්නට ඕන අපි ආදරයෙන් සෙනෙහසින් යුක්තව දරුවන් හදන්නට ඕන මෙම අවස්ථාවට හිඳගල රජමා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී පූජ්‍ය ඇඹිල්මීගම පඤ්ඤාකිත්ති ස්වාමින් වහන්සේ වහන්සේ සහ ගලහ සුමිත්‍රාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය කන්දෙවෙල නාරද ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කර සිටියා. අතීතයේ අපේ අම්මලා තාත්තලා එකට උයාගන්න වත්තික ආහාර ටික අවට ගෙවල් එක බෙදාගෙන කෑවා. මොකක් හන්ද? අපේකම සුද්ද දුන්න මගේකම නිසා 1915 දී අපේ කෙමෙන් ඈත් වෙලා මගේකමටපත් වුණා. මගේකමෙන් ගිය මේ රට අද කෙලුණා. අද අපේ රටේ මිනිස්සු බඩගින්න ජීවත් වෙනවා. අපේ කමින් හිටියනම් හොරකම් කරයිද? අපි අද ණයයි. හත්මුදු පරම්පරාවට ණයයි. පාලකයෝ වෙනස් වෙවි වෙනස් වෙවි යනවා. අපේ රට බොහොම දුකටපත් වෙමින් අපේ අම්මලා තාත්තලා වගේ දරුවෝ අද පාසලට යන්න නැතුව උදේ ආහාර ටිකක් ගන්න නැතුව අම්මයි තාත්තයි සෝසුසුන් හෙලනවා. මේක තමයි අපේ සමාජයේ තර්කය. අපි යමක් කරන්නට මේක කරන්න බැරි කමක් නැහැ. එදා දුටු ගැමුණු පරපුරක් වලගම්බා පරපුරක් හැදුවේ මේ කහ සිවුරයි. මේ මහා සංඝරත්නය දා හිටියේ නැත්නම් මේ විහෙර විහාර අදත් නැහැ. මේ විහෙර විහාර ඉදිකරන වැවදාගම් ඉදුණේ රට සරුසාර කරේ එදා ළඟින්ම ඉඳලා රජවරුන්ට අනුශාසනා කළේ රජවරු තනිවේ මේ කහ සිවුරයි. පොතපත කියවමින් ඉතිහාසය හදාරමින් ආගම දහම හදාගමින් භාෂා අධ්‍යයනය කරගනිමින් ඔබ ක්‍රියාමාර්ග කරන්නට මේ රට වෙනුවෙන් යම් කාර්යභාරයක් ඉටු කරන්නට තිබෙනවා. වාර්යපුල, ගම්පල, හිඳගල, ගල්පිහිල්ල, දොළුව යන ප්‍රදේශවල පිහිටා ඇති විහාරස්ථානවල විහාරාධිපති ස්වාමින් වහන්සේලාද මෙම අවස්ථාවට වැඩම කළා. එමෙන්ම Voice of Asia මාධ්‍යජාලයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශක ප්‍රියන්ත කාර්යපෙරුම සහ එම මැති නියමෙන්ම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙනුවෙන් කාවින්ද කාර්යපෙරුම සහභාගී වුණා. මධ්‍යම පළාත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා මධ්‍යම පළාත් පළාත් බෞද්ධ කොමසාරිස්වරයා සහ හිඳකළ ශ්‍රී සීවලී විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා මෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ඇතුළු සම්භාවනීය පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. මේ මෑත ඉතිහාසය දැකපු ඉතාමත් අභාග්‍ය සම්පන්න සිදුවීම් ගැන සලකා බලනකොට අපි භාග්‍ය සම්පන්න සිදුවීමුත් සිද්ධ කළ යුතුයි. මේක ඉතාමත් භාග්‍යවන්ත මාසය මේක. ඒ නිසා මේ භාග්‍යවන්ත ඔබ සියලු දෙනා හරිම භාග්‍යවන්තයි. විශේෂයෙන්ම හිඳකළ වගේ ප්‍රදේශයක අපේ නායක හඳුරෝ වගේ ඉතාමත් සද්ගුණවත් ගුණාංග වලින් පිරි විශේෂයෙන්ම හෙළේ සහ හෙළ බිමේ අනන්‍යතාවය ඉතාමත්ම හොඳින් හඳුනාගත් හාමුදුරුවමක් ලැබීම මේ ප්‍රදේශෙම ඔබ සියලු දෙනා භාග්‍යවන්තයි. අපි මාධ්‍ය ආයතනයක් හැටියට අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මූලික අඩිතාලම ජාතික මූලික අඩිතාලම දැමීම සඳහා අපි හරියට මහන්සි වෙනවා. අපේ දේශපාලනය සහ ඒ කටයුතු වල අපි දෙන්නේ දෙවෙනි තැන හැම විටම. හෝ තුන්වෙනි තැන. ඒක නිසා අපි ජාතික සංස්කෘතික සහ අපේ අනන්‍යතාවය පිළිබඳව සියත කියන නම අරිසේ ලහුබුදු මැතිතුමා තමයි දැම්මේ. ඒක නිසා අපි එදත් අදත් ඒ වෙනුවෙන් කැප වෙලා ඉන්නවා. දැන් රටවටා පුවත් කිහිපයක් වෙතයි අවධානය ශ්‍රී ලංකා පුවත්පත් මණ්ඩලයේ මෙහෙවන මාධ්‍ය අධ්‍යයනය හා පුවත්පත් කලාව පිළිබඳ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ දසවැනි කණ්ඩායම බඳවා ගැනීමේ උත්සවය පසුගියදා පැවැත්වුණා. මෙම උත්සවය පැවැත්වුණේ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවණාගාරයේදී. ඒ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අනුෂ පැල්පිටගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාඨමාලාව හඳුන්වා දීමේ දේශනය සිදු කළේ පාඨමාලා සමායෝජක සම්මානිත මහාචාර්ය සුනන්ද මහින්ද්‍රයි. පුවත්පත් කොමසාරිස් නිරෝෂන් තඹවිට ඇතුළු පුවත්පත් මණ්ඩලයේ කාර්ය මණ්ඩලය මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය මගින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල් 17කට ක්‍රීඩා උපකරණ බෙදා දීමේ වැඩසටහනක් පසුගියදා පැවැත්වුණා. මෙම වැඩසටහන පැවැත්වුණේ රත්නපුර නවනගර ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණය අසලදී. මේ අතර ක්‍රීඩාවට අදාළ ලනු පැදුරු, ක්‍රිකට් පිති සහ අවශ්‍ය පන්දු සහිත සියලු උපකරණ බෙදා දීම මෙහිදී සිදු කෙරුණා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහ පාසල් ක්‍රිකට් සංගමය එක්ව සංවිධානය කළ ක්‍රිකට් තරඟාවලිය දින දෙකක් පුරා පැවැත්වුණා. ඒ කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලීය ක්‍රීඩා පිටියේදී. මෙහිදී තරඟාවලියේ ශූරතාවයේ දිනා ගැනීමට හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලය සමත් වුණා. ඒ හොරණ තක්ෂිලා විද්‍යාලය සහ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විද්‍යාලය අතර පැවති අවසන් තරඟ වටයේදී කවුඩු පැළැල්ල ප්‍රදේශයේ සිට මාතලේ බලා ධාවනය වූ ජීප් රථයක් මතට මාරගසක් කඩා වැටීමෙන් අද අලුයම තරුණයෙක් මිය ගොස් තිබෙනවා. මෙලෙස මිය ගොස් ඇත්තේ මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුවෙකුයි. අනතුරින් තවත් පුද්ගලයන් තුවාල ලබා මාතලේ මහ රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඉපලෝගම හිරිපිටියාගම මයිලගස්සව ප්‍රදේශයේ පදිංචි කාන්තාවක් අදාළුයම ඝාතනය කර තිබෙනවා. හිරිපිටියාගම ප්‍රදේශයේ පොල්ලාශ්‍රිත නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක සේවය සඳහා යමින් සිටි අවස්ථාවේදී මෙම කාන්තාව ඝාතනයට ලක් වී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කලවාන නගරයේ පොදු වැසිකිලියක් නැතිවීම හේතුවෙන් එහි ජනතාව දැඩි පීඩාවකට පත්ව තිබෙනවා. සිංහරාජ වනාන්තරයේ නැරඹීමට පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයින්ද මේ නිසා දැඩි අසීරුතාවයකට පත්ව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ලෝක උරුමයක් ලෙස නම්ලත් සිංහරාජ වනාන්තරය කලවාන නගරය ආසන්නයේ පිහිටා තිබෙනවා. මෙම සිංහරාජ වනාන්තරයේ නැරඹීමට දෙස්විදෙස් සංචාරකීන් බොහෝ පිරිසක් දෛනිකව මෙම නගරයට පැමිණෙනවා. මෙලෙස පැමිණෙන සංචාරකීන්ට කලවාන නගරය තුළ පොදු වැසිකිලි පද්ධතියක් නැතිවීම නිසා දැඩි පීඩාවකට පත්ව සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ. මීට පිළියමක් ලෙස తాවකාලික වැසිකිලි පද්ධතියක් තනා තිබුණත් ඒ මේ වන විට භාවිතයට ගත නොහැකි තත්වයකයි පවතින්නේ. මෙම නගරයට පොදු වැසිකිලි පද්ධතියක් ඉදිකිරීම ආරම්භ කර තිබුණත් ඒ අතරමඟ නවතා දමා ඇති ආකාරය මෙලෙස දක්නට ලැබුණා. මේ ලෝකෝරුම වනාන්තරයට එන සංචාරකීන් හා සියලු මගී ජනතාවන් ඒ මයි ප්‍රදේශයේ සියලුම ජනතාවන් ලොකු අපහසුතාවයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් වසර කීපයක සිට රාජ්‍ය සභාවට කිව්වා මේ මන්ත්‍රීවරු කිසිම සභාවකට කිසිම ගණන් ගත්තේ නැහැ. කියන්න ඕනේ හැමදාම මේ අවුරුදු 10ක් 12ක් තිස්සේ මේ කලවානට টয়ලට් එකක් නැහැ. සිංහරාජ වනාන්තරේ දිනනවා. සිංහරාජ ටුවරිස්ට්ලා එනවා. ඒ වුණාට අපිට මේ බස් වල කට්ටිය ඉන්නවා, ටවුන් වල කට්ටිය ඉන්නවා කාටවත් මේ টয়ලට් එකක් නැහැ. ඉතින් තියෙන টয়ලට් එකක් පොඩි එකක් තියෙන එකක් උතුරනවා. හරියාකාර ටොයිලට් එකක් නැහැ මේ කලවන් ටවුන් එකේ. ඒත් සමගින් සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය අවසන්. මෙම පුවත් ඇතුළු තවත් දෙස් විදෙස් ආර්ථික සහ ක්‍රීඩා තොරතුරු සඳහා පිවිසෙන්න www.siethanews.lk අපගේ වෙබ් අඩවිය වෙත. යළි තමමු රාත්‍රී 9:35ට අපගේ රාත්‍රී ප්‍රවෘත්ති විකාශයත් සමගින් ඔබට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. දෙනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘති නැරමීමට ඉහත බටන එක කලික් කර සියත TV සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව කලික් කරන්න.